高级，高级。 viennent Moi, je un peu C'est un mot Ah, ah il y avait ça, euh, il y avait une

Regarde du manco et du froid du Regarde les belles robes. Hein. Ah ouais, ouais, les belles robes.

来啦！来 you want?